Um, कौन हो रहा है लेट्स गो कैसे सब है लोग करने वाले हैं आप तो लोग करने वाले हैं आइए देखते हैं रोब्लॉक्स में पता चलेगा I took my sword, I tore uh-huh. her up, made her sing my world But she only knew she wouldn't mess with me But she doesn't understand the to be Bitch, I'm bitch, you Bitch, oh. Hi, I'm Reedy. Listen to my new song Bang Bang on Spotify. Tap the link to check it out. Imagine कीजिए कुछ सिचुएशन को अवॉइड करना बिल्कुल simple Enjoy ad free music listening. Go for Spotify Premium individual subscription starting from 119 per month. Tap on the banner to know more. Terms and conditions apply. मेरा चांस है सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव या ये चांस दिख रहा है मॉइस मॉइस बोल रहा हूँ माउस पॉइंटर या ये फोड़ो फोड़ी करके कुछ है मैं अभी बच्चों मेरे को क्या बोलूँ मैं क्या ही बस भाई यार देखो ये पहले तो मैं बता रहा हूँ क्या Yeah, पहले do प्लेस जैसे come ये आओ back ब्रदर पहले से four Live inside my town Don't want to listen But the whispers are too यहाँ loud पे रुको मैं छुप जाऊंगा मैं छुपा ही हुआ हूँ वैसे कोई माने या ना माने मेरे को मतलब जैसे ही स्टार्ट होगा पता नहीं मैं यहाँ stay the कट गया मेरे कुछ भाई Ele better push even in it. Uh, I think so much. Cause I want to stop the feeling, feeling will What never OP be in the enough. chat? So just take me for a ride. Voice OP in the chat in. Let's fall. हाँ ये इतना sweet Want to stop the spot feeling, feeling आया तो मरे मरे तो एक प्लेयर तो को फाउंड नहीं कर पाया मैं रोबक्स दे दे रहा हूँ कट कर देना प्लीज हो गया भाई आ हो गया गाइस मैंने सेलेक्ट कुछ नहीं किया मैं मजाक कर रहा हूँ मैंने एक रोबक्स खर्च नहीं किया मैं पागल थोड़ी मैं बच्चा हूँ मेरे को कौन ही देगा पैसा रोबक्स के लिए यार मेरा गेम पक्का लड़ लड़के का इसलिए बार बार लड़की को दिया प्रिंसी को दिया बताओ तो वैसे मेरे गाली मेरे घर के पीछे भी भीड़ आ रही है नाम से अच्छा लड़की है बहस की एक तो है भी नहीं उबड़े बात करेगा हम लोग बियर और के बोतल उसके पीछे तो नहीं छुपेंगे यार वो वो what the heck? What the heck? Holy shit. Oh shit. Here we go again. Your spot will be like, oh my. Most supportive. में भाई भाई आंटी जी यही खड़ी है दीदी व्हाट्सअप आंटी बोल नहीं सकता ना क्योंकि आंटी लोग को काम है तो वो कहाँ है बैठ के रोब्लॉक्स खेलेंगे हम लोग जैसा मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ तो भाई और भाई भाई भाई भाई भाई भाई बाहर ही खड़ा हम लोग पूरी राम राम राम राम राम भगवान भगवान मेरे मुंह साड़ी चल गई ओह शिट मैं बच गया वो वो वॉच शिट गाइस भाई नीचे एक बंदा देखो ऊपर चढ़ जा चढ़ जा गाइस सब ओपी ओम फो मुझके ऊपर कूद जा भाई बाहर निकल रहा हूँ अरे भैया बाहर कुछ देखो उनको मैं भाग रहा हूँ जंप करके कर सो डबल जंप करके करो भाई भाई भाई क्या लड़कियां है यही अटके रहेगी ये तो आए कल्ला वाले blocks and chocolate ah शायद हो गई अरे भैया इतना दोस्त एक महीने में चार हफ्ते एक हफ्ते में सात दिन एक दिन में चौबीस घंटे एक घंटे में सिक्सटी मिनट्स अरे हम बकलोल है, बक- बक- बक- बक। टू हंड्रेड मिनट्स हाँ भाई, अनइंटरप्टेड अरे दीदी! आपके हर दीदी मूड और जी! occasion के लिए हेलो सिर्फ या, Spotify वनडे Premium के सिंगर! individual plan से at just rupees no 129. One day Tap the banner to know more. Terms and conditions दो apply. बंदे खोज पाई से बेचारी आ Let's go. Open shop. अच्छा क्या गजब है भाई ये लड़की भी कर लेती है अपने लिए ओ भाई ये मारो मुझे कोई ना एक बार बना दो एक बार और मैं जिंदगी से कुछ चाहता हूँ एक बार इट एक बार इट बनाने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू मम्मू बाबू नुमू हम लोग लड़के मुन्नू उसको हम लोग नुमू बुलाते हैं मजा आता है छुपे रहो छुपे रहो बाय मैं दोस्त gratuita para de pessoa. शायद ही कहीं एक बार दिल को Oh shit. Please. मैं पता है मैं मर जाएगा पता मर जाएगा उतना तो यार उतना नूब तो कोई नहीं हो सकता उसको पता चल रहा होगा कौन प्लेयर है कौन बदतमीज कौन क्या है कौन क्या कौन नूब है कौन प्रो है कपड़े से नहीं यार उसके स्किल्स से मतलब मेरे को में लोगे न्याम गोटिया निकल निकल गोटिया आ गाइस ये गोटिया को बोल दे दो हाँ भाई बोल गोटिया ओए अभी तक तूने एक चीज नहीं बोली इन लोग को क्या भाई क्या नहीं बोला तू ज्यादा दिमाग वाले तू बता दे तू बोल दे देता गाइस व्हाट्सएप मैं गोटिया द ग्रेट प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो अगर आप उस लाइक के बटन को चप्पल फेंक के मारो या तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बस तब जाना चाहिए और सब्सक्राइब करना तो लाइक भी कर दो हाँ थैंक यू निकल निकल पहली फुर्सत में निकल गोटिया जा रहा हूँ ना जी ओड़े नो बड़ा किसको बोला बक चप्पल मार दिया वो बड़ा हाँ गाइस अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना आई हाँ, ये नहीं गया चला गया वो ज्ञान लिया ना जिसे हाँ अभी भी हमने Divine OP in the chat Gali gang का मेंबर है खुद वो देख लो वहां पे उस नूबड़े को Gaga Power Rangers! Dino Fury Gaga Power Rangers! थोड़ा बहुत कुछ होगा मेरे को खोज के दिखाया था मेरे को मैं सामने सामने खड़ा आया बिचूले बड़े जामे समझ रहा खा तो नहीं ऊपर ऊपर ऊपर देखो उसको नो बड़ी आपको नो बड़ी आंटी जी को नोबड़ी ओ जॉन जॉन बोलते जॉन व्हाट 아, 맥과 가라고 물고 니고 그래요? अब यार पांच लोग को निकल आंटी जी मेरे को बना दो यार एक बार तो बना दो मैं सबको खोल डालूंगा एक बंदे को एक से दो बंदे को छोड़ के देखो इतना बहुत कम विन करता है क्योंकि ना सब मास्टर माइंड आते हैं मैं छोटे मैं मास्टर माइंड हूँ वो करने में नहीं भगाते हैं लोग ये बस अलग के गेम है अरे यार ग्रैंड अरे भाई भगवान फिंगर क्रॉस्ड से एक आगे तो बढ़ जाता है मैं आ जाता चेहरे का मतलब ही नहीं होता तेरे कोई तकलीफ नहीं हंसते चेहरे का मतलब ही होता तेरे कोई तकलीफ नहीं होती निकल निकल जा मेरा दुख क्या ही समझेगा तूने तूने है तेरे को क्या ही समझ मेरे महबूब कयामत ओके भाई इतना नू बड़े जगह पर bye bye bye bye bye हाँ हो गया जो बुरो आ तो रहा है देखो मैंने थोड़ा उस टाइप का इंसान को बार बार चेक करना पड़ता है वो बंदा पक्का मरेगा पक्का मरेगा लिखवा के ले लो नहीं नहीं मरेगा मत लिखवाओ यार कूद गया नहीं बड़ा अच्छा भी नहीं कूदा अब कूदा कूदा भाई कर जाओ हाँ कूदूंगा एंडरसन ना भाई वो प्रो बनता है स्टाइलिश पता चल जाता है कूद जा भाई नीचे जा चलो पुल अपना मास्टर माइंड लगाएगा बस की यहाँ से निकलना कैसे अरे भाई रुक यार तुम ना नूबड़ो मरोगे तुम ना पक्का के पक्का मरोगे ये लोग ऐसे जगह पे दो लोग छुपे हैं वाह वो गेम ही लिफ्ट कर दिया अच्छा मिला था नूबड़े को ये मैंने कर दिया नूब का बच्चा आइए ग्रैंडसन ग्रैंडसन उसका नाम पोता किसका पोता भाई तो ओ यार लोग पैसा दे देते गेम को रोबक से क्या घटिया सा शक्ल है इस औरत का अरविंद दीदी का औरत बोलने का आदत पता नहीं क्यों कब छूटेगा मेरा है भाई भाई है वाह वाह वाह वाह वाह वाह ओ भाई ओम फो आइए मतलब हर मैं खेलूंगा इस गेम का इतना प्रो मैं रिकॉर्डिंग कितने देर का होगा चेक करता हूँ उधर से दिखाता का है आई मीन टेन मिनट का तो हो ही गया होगा बीस मिनट का होने वाला हो ये गाइस इसको खेलने के बाद हम जाएंगे गेम बंद करके लीव करके अपने घर मतलब घर ही में हूँ मैं बट फिर भी क्या दिक्कत है जोक मारने को ना ना जिंदगी तमाशा यू नीचे था I T I I T lover it it it it it it, अच्छा जोक था हंसो कोई तो हंसे यार ना अच्छा जोक मारता है बच्चा ए देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती और थोड़ी मेरे मेरे देश की मिट्टी भैया मेरा मोटर निकल गया है यार कर मार दिया गाइस गाइस गाइस मैं मर गया और आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं मिलूंगा आप लोग को अब कोई ऐसे ही कोई और धांसू वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching see you later It's challenge of gaming. Bye.